既然聊提问呢，我们就从一道题目开始考考你的记忆力。有一辆车上面有八个人，有三个男人和五个女人。第一站上来了三个人，下去了五个人。然后呢，上来了五个人，下去了八个人。再下来一站，上来了八个人，下去了三个人。然后是下一站，上来了两个，没有人下去。 最后一站到终点站了，上来了四个人，下去了一半的人。现在，请问，车走了多少站？好，我估计你听到这儿会骂我哈，你怎么不早告诉我要问的是多少站呢？我是知道答案的。其实这个游戏啊，凸显出我们日常的一个困境，就是当信息多到你记不住的时候，你就会散焦而丢失真正有可能重要的答案。提前知道问题是最好的解决方式。 所以在知识大爆炸的年代，只有提问能让你的注意力恰当的聚焦到合适答案之上。你不可能记得所有的答案，但是你可以记得问题呀。在这个时代，提问比答案更有效。爱因斯坦这一辈子经常被别人编排各种各样的名言，但是有一句话呢，我相信是他讲的。他说啊，如果我必须用一小时思考一个问题。 那么我会花五十五分钟考虑我是不是提对了问题，用五分钟时间去找答案。下面我将通过几个具体的场景，告诉你提问比答案更有效的三个理由。第一个理由，提问呢能防止知识折旧。什么是知识折旧呢？学财务的朋友都应该知道哈，做账的时候经常会有一个叫折旧率的东西。 比如你电脑是五年换一台，那么每年的折旧率就是百分之二十。相比起这么快的电子设备的折旧率来说啊，知识的折旧率可能会更快。在十八世纪，哎，纪晓岚那个年代哈，知识的更新周期呢是八十到九十年，基本上你学完以后可以用一辈子了。十九世纪呢就缩短为三十年。上世纪六十到七十年代，一般的学科知识的周期呢就是五到十年了。 到了二十一世纪啊，大部分学科的知识更新周期已经缩短到两到三年。也就是说，你大一学的东西，大四很多就已经过时，不再能用了。在今天呢，所有的答案都在不断的被挑战，或者说没有永恒的答案，只有阶段性的正确。在这个时候，最重要的就不再是记得答案了，而是记得那个好问题。 前面不是说爱因斯坦很喜欢好问题吗？有一次，有个记者就问爱因斯坦说：“你们家电话是多少？我给你拿过去。”爱因斯坦就拿起手边的电话本开始翻了。记者就很奇怪说：“你能记住光的速度那么复杂的公式，竟记不住自己家的电话号码吗？”爱因斯坦说：“哦，我不想让一些很容易查到的信息占据我脑子的任何空间。”爱因斯坦是个聪明人，他知道任何时候问题都比答案更加的重要。 所以，提问是一种绝佳的学习手段。好，那么第二个，提问比答案更加重要的理由呢？就是提问是一种极佳的沟通方式。在会议和商务会谈中间，提一个好问题呢，可以马上把双方的注意力都抓到一个点上，很高效的达到沟通目标。 我记得有一次见一个大客户的经历哈，我们俩一见面他就说，哎，简单的介绍一下你们的业务呗。哎，我赶紧就拿出一个自己准备好的四十页 PPT 啊，从创业的初心开始讲到发展经历、组织架构、产品设计的思路，哎呀，讲了好大一堆。对方其实涵养非常的好。 他很耐心地听了二十分钟，然后打断我说：“很感谢你的汇报，但是我一会儿还有一个会，我就想问一个问题：你们那个生涯领导力的课程呢？还很感兴趣？你觉得像我们这种松散型的大规模组织，中层管理者有机会用生涯领导力去解决一个什么什么样的问题吗？” 我一下就傻了，因为他想听的那些内容在十二页 PPT 之后，而且呢只有一小行，一页中间的一行，而我竟然花了这么多时间讲对他完全不重要的东西。所以从此以后，一旦有人说简单介绍一下你的项目，我就会尽快用三十秒钟做完一个特别简单的介绍，然后问说不知道你对于哪方面更加感兴趣呢？今天我们主要想聊清楚哪几个问题？ 嘿，如果今天这个会谈结束以后，我们双方都有一个很满意的结果，那是因为我们搞清楚了什么内容呢？一旦你开始提问，你就重新把控了全局，所以提问是一种重要的沟通方式。接下来我们谈谈看第三种提问比答案更重要的情况，就是提问是更好的管理方式。 在与别人协作的时候，提问可以很好的增加他人的参与程度，管理他人的动机，以及把被动变成主动。盖洛普咨询公司曾经对于在校学生做过了一次调查，观察他们的学习积极性和提问之间的关系。结果发现呢，当学生不再提问的时候，他们学习的投入程度也会相应的下降，因为提问获得回答比直接告诉一个人答案感觉好多了。把这个结论呢拉回到管理来是一样的。 参与感是今天管理和运营中间很重要的一个部分。今天九五后员工最看重的三样东西就是自主、金砖和意义感。可是你想，你刚刚入职哪来那么多自主呢？这个时候啊，就需要管理者有很好的提问能力。通过你的提问，员工不是被告知，而是有自己把事情想明白。那么你的事儿就变成了他的事儿，从要我做就变成了我要做，这么一种心理改变。比如说，同样是改标题。 当你说“哎，你们要起个好标题”，大家都不主动去做。但如果你换一个方式说“哎，我列出三个标题，大家来评价一下哪个更好”，就有点意思了。或者最聪明的领导会说：“假如你是客户，在朋友圈看到哪个标题，你会最愿意点开？哪个你会最愿意转发？为什么呢？有没有一个标题是你看完以后点开以后还很想告诉你的朋友的？这样的标题是什么样子的呢？” 你看，这样不仅可以提高大家的参与感，还可以更高效的完成任务。这就是第三种提问比答案更重要的领域。好了，总结一下今天的学习内容。今天我们提到了提问的重要性，在注意力稀缺、知识爆炸的年代，提问是管理注意力聚焦的很重要的方式。在沟通中间，提问是把握双方节奏、掌控全场的方式；而在管理上面，提问是让大家的脑子都参与进来。 从要我做变成我要做的一个转化的钥匙。如果说时代是水流，而答案是河岸的话，那么问题就是船只。当水流不太快的时代，你可以在河岸上面慢慢的走，也能跟得上水流；但是在知识爆炸的这种洪流时代，你只有登上一艘问题之船，才能保持跟时代同步。守在岸上，只能被远远抛下，望洋兴叹。 今天的思考题，既然是提问周嘛，我们就多提几个问题，给大家留一道好玩的思考题啊。在瑞士的日内瓦湖畔有一条长隧道，在投入使用的时候呢，设计的工程师就遇到了一个问题：很多车主啊，在过隧道的时候呢，会开灯，但是出了隧道以后呢，一看到旁边那个好的风景，就马上停车拍照，回来的时候发现电量耗光了，因为长期开着灯会耗光这个电。 工程设计室呢，就决定要在隧道出口立一块牌子，提醒大伙儿记得关灯啊。一开始呢，这牌子这么写的，叫“请关闭车灯”。但这样做呢，又会有一些第二个问题啊，就是很多车主是晚上出隧道的时候，看见这个牌子就会关掉车灯，又会导致遇到危险。